ауыл таза ауа кешкі уақытта маңыраған ешкі қойлар мөңіреген сиыр бұзаулар Жаңды бұрқырата ойнаған балалар ауылдың сәнін кіргізіп тұрғандай жаңгүл үйдің үлкені әжесінің ең сүйікті немересі еш уақытта басқа балалар сияқты құммен ойнап күнге күймеген тазайын Әппақ қыз әжесі қандай тойын жиын болсын ізінен қалдырмай ертіп жүреді тіпті сабақ оқыған кезде де той болса әжесінің ізінен бір елі қалмайды ұстаздары талай ескерту жасаған жап дайын тұратын жаңгүл әжеме еріп тойға бармасам әжемді шалдар алып кетеді осылайша ұстаздарын күлкіге батырады сабағынан қанша қалса да бестікпен оқитын жангүл өте алғыр зерек еді өсе келе жаңгүлдің былдырлаған тілін қызық көрген туыстары көршілері әжеңді шалға береміз шалды алып кетеді деп естідік тағы да басқа сөздерді жиі айтатын солармен ұрсып ақ ерке қыз шаршайды тіпті жиындарда атасының құрдастары немесе туыс үлкен аталар әжесінің қал жағдайын сұраса да жаңгүл қызғанып әжесін шымшып отыратын онысы сөйлеспе деген белгісі үйге келгенде әжесіне ана шалмен неге сөйлестің сені алып кетсе не істеймін деп жылап алады әжесі кезінде мұғалім болған әжесінің арқасында бар сабағын бесікпен оқып келеді әрбір сабағын сол әжесі екеуі оқып бірге дайындалады Жангүлден кейін де немерелері дүниеге келді бірақ жангүл әжесін ешкімге жолаттырмай әжесі басқа немерелерін жаңыл жоқ кезде айналып-толғанып еркелетіп сүйіп алатын балалы үйде ұрлық жатпайды демекші олар да жаңгүл келгенде сен кеткенде әже бізді құшақтады сүйді енді әже біздің де әжеміз дейтін жаңгүл әжесін өзіне баяғыда меншіктеп алған сондықтан бауырларына менің әжем деп олар айтса төбелесе кететін тағы бар бұл қылықтарына үлкендер күле қарайтын ерке қыз әрі баршылықта өскен жангүл, тым өзімшіл әжесі кейде ойланатын Жангүлдің бетін қақпай тіпті әке-шешесінің тілінде алмай өз дегенін ғана орындататын еді тіпті бауырларында да жылатып қояды үйдегі әжесінен кейінгі бастық жангүл болды мектепті қызылмен бітірген жангүл мектептегі көшбасшы әрі талай олимпиаданы жеңіп алған озат оқушы еді мектептегі ең үздік үлгілі оқушы деген мектеп тақтасында суреті жарқырап тұрды оқуға да еш қиындықсыз түсті студент кезінде де талай жарыстарға қатысып жүлделі болып тіпті түрік елі анкараға жарысқа барған бұл әжесі үшін ең үлкен мәртебе болды әжесі де жүрген жерінде немересін айтып мақтанатын әрбір жиындарда әжесі тілек айтса жангүлімнің жолын берсін деп туыстар да кішкентай қыздарының тұсауын ырымдап жангүлге кесіртетін. әжесінің қызы ауылға да сыйлы мәртебесі жоғары демалысқа келген жангүлді туыстары әкім келетіндей керемет қарсы алады қайтамын дегенше қыдырудан қолы тимейтін туыстары ет асып қойдым манты жасадым палау бастым деп күнде шақыртулар алады өте бақытты кездер еді үйдің тірлігіне мүлде ебі жоқ жаңгүл ұйқыдан түстен кейін тұрады шыны керек өзінен бір жас сіңіліне киімдерін жуғызып үтіктетіп қаншайым секілді бұйрық беретін сіңілісі айгүл үй шаруасына пысық оқуға онша басын қатырғысы келмейтін сыртта бақпада төрт түлігі түгел үйір-үйір жылқылары бар әкесінің қызы болған айгүлді анасы таяқтап оқытамын дегенде әкесі айғайлаған қызым өзі біледі оқысы келсе бәр жылқыны сатып оқуға түсіре саламын оған айгүл көнбей ауылда қалды айгүл анасының көмекшісі ер баладан қалыспайды қыста әкесінің жанында атқа мініп мал қайырып жүретін жангүл келсе өзін бір түрлі ұстайтын айгүл қалаға барып оқығысы келіп кетеді бірақ әпкесі сияқты бола алмайтын біледі бұл ойынан тез қайтып үй түрлігін сияқты өзі сиыр сауып май шайқап айран пісетін өзіне қатты ұнайтын және сол істермен айналысып жүре берді уақыт өтіп жатты жаңгүл университетті қызылмен бітіріп магистураға түсті бұл атаулы оқиғаны әжесі дүркіретіп тойлады сол бір әдемі отырыста жаңгүлдің туыс жеңгесінің інісі маратта келген еді ауылдың күнге күйген қарапайым баласы десе де көңілі таза өте әзілкеш жігіт болатын алдымен айгүлмен құдаша қыз деп танысып алған айгүл бұл жігітті алғаш көргеннен-ақ ғашық болды бірақ бұл сырын ешкімге айта алмады ал марат аққыба келген көздері ботадай денесіне күн тимеген Жангүлді көрген бойда тілі күрмеліп тіпті қызға қарап сөйлей алмай қалды жаңгүл бұл жігітті басында менсінбей жүрген үш ай демалысында марат қайта-қайта келгіштеп жаңгүлмен тілдесу арманы сіңілі айгүлді кездестірген сайын сұрайтыны жангүл еді түнде көрпе астына тығыла көз жасын үнсіз тұншыға жылайтын айгүл жауапсыз махаббаттың азабын тартып жүр бар күшін жиып марат сері өтімді әзілімен жангүлдің жүрегін жаулап алды жангүлге талай жігіт сөз айтты бірақ көбі жалықтырып жіберетін марат кездескен сайын күлдіртіп көңілін көтерді демалысы бітіп сабақ уақыты жақындады жаңгүлдің маратқа деген сезімі күшейгендей қатты бауыр басты әлде шынайы пәк сезім бе екі ғашық жоспар құрды оқуын аяқтағанша марат қалды жұмыс жасап тойға қаражат жинау екі жылда сымырап өте шықты қолында қос-қостан диплом ұстаған жаңгүл тағы да қуанышты жаңалығын жеткізді ол жаңалық құда-бала маратқа тұрмысқа шығатыны мына сөздерді естіген әжесі шалқасынан құлай жасады. сенің есің дұрыс па қолыңда екі диплом бола тұра мына жалаң аяққа қалай тимексің осы уақытқа дейін абыройыңды айрандай төгуіңе жол бермеймін бұл жалаң аяққа сені өлсем де бермеймін осыдан кетеді екенсің теріс батамды беремін әжесінің алғаш рет өзіне қарсы шыққаны әрі сүйіктісін жалаң аяқ деп қорлағаны жангүлге ауыр деп жылап жіберді сіңілі айгүл жанына келіп жұбатқысы келген Жангүлдің есіне бірдеңе түскендей айгүл маған көмектесші мен мараттан бас тартпаймын айгүл не дерін білмей сасқалақтап әжеме не айтамын ештеңе білмеймін деп айт әжемнің ашуы басылып бәрі орнына келеді әпкелі сіңілі боп жоспар құрды түнде жаңгүл аяғының ұшымен үйден қашып кетті жаңгүлдің төсегіне айгүл жатып өз төсегіне жастықтарды көрпенің астына қоя салды айгүл маратты ұмытқаны қашан бір кездері ғашық болғаны рас ол жігіт әпкесін сүйіп махаббаты сондай берік болғанына қызғана да қызыға да қарады тіпті жаңгүлдің орнына мен болғанда ғой деп талай армандағаны сол бір ессіз ғашық болғанның әсері еді кейіннен ол құр қиял екенін ұққан айгүл бәрін ұмытып әпкесіне шын жүректен бақыт тілеген болатын аяқ дыбысы естілді әжесі екен есікті сықырлата ашып қарап шықты есікті қайта жауып бірдеңелерді айтып бөлмесіне кетіп барады таң айгүл бірдеңе бүлдіргендей қипақтап жүрді әдеттегідей жаңгүл түске дейін ұйықтайтын оны ешкім іздей қоймады ұйықтап жатыр деп ойлағаны рас бұл уақытта жәңгүл ақ орамал тағып босағаны аттап шымылдақтың ар жағында бақыттан бас айналып отырды мараттың үй іші білетін негізі құда түсіп барамыз деп дайындалып отырған еді аяқ астынан өз аяғымен келген жәңгүлді келін қылып алды ертеңгі түскі сағат он бірлерге таман мараттың үлкен аға жеңгелері дәстүрге сай сыйларын алып келгенде әжесі айғайға басып үлкен шуға ұласты үлкен басымен келген қонақтарға қарғысты жаудырды екі қолын бейіліне таянып әжесі айқайлай жаңгүл отқан бөлмеге кіре немересінің басындағы орамалын жұлып айғайға басты мен сен қызға не дедім а мына жалаң аяқ сорлыға сені өлсем де бермеймін алдыма түс қане әже әжетай бұлай жасамашы өтінемін әже батаңызды беріңізші екі жасқа бақыт тілеудің орнына неше түрлі қарғысты айта мараттың әке-шешесін сөзбен тілдеп ақыры немересін сүйрелей алып шықты Ол жағдай маратқа өте ауыр тиіп соңында өз-өзіне қол салды әжесінің кесірін бе әлде сол бір дипломдар үшін бе жаңгүл сүйіктісінен мәңгіге айырылды ғашығының өмірден ерте кетуі жаңгүл үшін ауыр соққы болды басын ұстап алып қабырғаға ұра береді бәріне мен кінәлімін мен оның бұл өмірден кетуіне себепкер болдым есі ауған адамдай істеген ісіне жауап бере алмайтын күйге жетті мараттың әке-шешесі де жангүлдің үйіне келіп сендерді қарғы атсын өмір бойы зарланып өтіңдер деп айқайлап жылап анасы қарғыстың бәрін қарша боратты онсыз да қиналып жүрген жангүлге, барған жеріңде бақытсыз бол қайғы қасіреттен көз ашпа неше түрлі ауыр сөздерді жаудырды ортаға әжесі түсіп Жангүлдей ұрсып жатқаны Жангүлдің еміс есіне арада бір жыл өтті жаңғыл, сол күйі үнсіз марат кеткелі күлуді сөйлеуді тіпті адамдармен араласуды қойған еді Әшесі қанша жұбатса да көзіне тура қарамай көз жанары тамшылай меңіреу адамдай отыра беретін ас суын дайындап әсер дегенде ішкізетін сіңлісі айгүлге ғана қайғысын айта екі қыз құшақтаса жылап алатын әжесі ортаға адам салып жаңгүлді еркінен тыс ұзатуға қамданды басқа қаладан өздерінің отбасына сәйкес келетін оқыған тоқыған жігіт екен ол жігіттің есімі берді сүйгені бар болса да анасының ықпалынан шыға алмай амалсыздан жаңгүлмен отбасы құруға мәжбүр жаңгүл әжесіне қарсы шығып тойдың болмайтынын айтқанда әжесі қулыққа басып айтқанымды қылмасаң мен өзімді өлтіремін алтыным-ау мені түсінші бәрі сен үшін сенің бақытың үшін іштей жүрегі қанжыласа да тағы бір өлімнің себепкер болмасы үшін тойға отбасын құруға келісті сандықта жатқан дипломдарын көре тағы да еңірей жылап жіберді өмірінің астан-кестен шығарған осы дипломдары сияқты болып көрінеді той күні жақындап жаңгүл сұлу қалдыққа айналды бәрін ұмытып жаңа өмірге қадам басуға дайындалды оған себепкер айгүл еді талай өзінің бақытты кездерін айтып мына өмірге қайта қадам басуға зор үлесін қосты өміріндегі бұл күні бақытты болуға тырысқан жаңгүл іштей әттең-ай берді емес марат болғанда деген өкініші өзегін өртеп барады той да дүркіреп өте шықты үлкендер жағы өздерінің алыс-берістеріне мәз ал екі жастың бақытына ешкімнің басы ауырмады алғаш күннен бастап жас жұбайлардың бір-біріне деген сыйластықтары болмады осы уақытқа дейін үйдің тірлігін істемеген жангүлге өте қиын қанша тырысса да тамақ істей алмайтын ол үшін енесі әбден сөзбен сыбап алды уақытша қиындықтарға шыдап жүрген жангүл мамандығы бойынша жұмыс істеуді ойлады болса да үйдің тірлігін енесі істейтін Жангүл сол бойы үй тірлігін тамақты да істей алмады бәрі шай ішіп отырғанда жаңгүл мен жұмысқа шығамын үйден ішім пысты деп еді ашуланған берді жағасына ұстап сүйрелей қабырғаға басын ұра берді сен әуелі үйдің тірлігін істеп ал әйел болып не істедің айтшы не тамақ істеуді білмейсің берді жангүлден ажырасу үшін осындай қадамға барды Жангүлді амалсыз әйел еткені болмаса әлі де бұрынғы сүйіктісімен байланысын үзбеген еді есінен тана құлаған келінін ұлының қолынан әзер алған ене шыр болып ортаға түсті жангүлді бұлай жақтырмаса да дипломдары үшін ел-жұртқа келінімнің екі дипломы бар деп мақтану үшін әрі құдалары бақуатты дегендей келін еткені белгілі алғаш рет бұндай таяқты жеген жангүл өзіне келген соң киімдерін жиып төркініне келді кешегі алған соққыдан басы әлі де ауырып тұр енесі жібермей жалынса да жангүл ештеңеге қарамай әжесіне келген бәрі бұлай болғанын көріп біраз арада ұрыс болды жаңгүлдің енесі кешірім сұрап ара-тұра келіп жүрді бердіден ажырасып жаңа өмір бастағысы келген бірақ құрсағындағы кішкентай бебек кедергі болды құрсағындағы бебегін әкесіз өсірмеу үшін бердімен қайтадан табысуға өз аяғымен шаңырағына келіп ауру болып ешкімге керексіз боларын білгенде бәлкім келмес пе еді бөбегімен жаңа өмір бастаймын деп үміттенген жангүлдің ойы енесі қуана қарсы алғанымен берді қуана қоймады арада айлар өтіп іші шермейіп жүрген келіншегін себепсіз соққыға тағы жықты тағы да басынан соққа алған жангүл жан сақтау бөлімінде өлім мен өмірдің арасында күресіп жатты шырылдаған сәбиінің даусын әзер естіген жаңгүл өмірге қайта оралғанымен ауыр жарақаттан миы шайқалып бірде есі болса бірде бәрін ұмытып қалады сол бір ауыр күндерден соң жаңгүл өз үйінде әке шешесі немересін өздері өсіріп келеді қазіргі таңда жеті жасар ұл бала өз анасының құшағында еместігі жүректі ауыртады иә жаңгүл өмір сүріп жатыр бірақ есі мен санасын жоғалтқан жан басына екі рет ота жасалды бірақ нәтиже жоқ сондай бақытты өскен әжесінің ерке қызы осындай күйге түседі деп кім ойлады соңғы кезде әжесі де өткен күндер үшін жиі жылап алады сол бір меймеңдік тәкаппарлық сүйікті немересінің өмірін құртты сандық түбіндегі екі диплом да енді керексіз бердінің бұл ісі үшін Жангүлдің туыстары сыбағасын берген дегенмен алла алдында жауап берер қақ. Жангүлдің әке-шешесі берді мен анасын немерелеріне мүлде жолаттырмады бұл жазбаны сіңілісі айгүл жазып отыр айгүлдің айтпағы осы әңгімеден біреу болмаса біреу сабақ алар менсінбеушіліктің соңы не боларын кейбір жандар түсінсеген деп әңгіме кейіпкері аяқтады